Εδώ βλέπουμε πως ο κορμός εμποδίζει πάνω σε αυτό το κλαδί του δέντρου, το οποίο δεν θα κόψουμε βέβαια, θα αφήσουμε να βγαίνει μέσα από το τοίχο. Για αυτό το λόγο θα κόψουμε σε αυτό το σημείο εδώ το κορμό, εδώ και εδώ, σε βάθος τριών εκατοστών, για να μπορέσει να εφαρμόσει εδώ και να αφήσει περιθώριο στο κλαδί να αναπτύσσεται. Εδώ τώρα παρακολουθούμε από μια σταθερή κάμερα την εξέλιξη των εργασιών στο δεντρόσπιτο. Παρακολουθείτε τους κορμούς όπως τοποθετούνται ένας ένας και σχηματίζουν τους στίχους Εδώ είναι όλο το συνεργείο μαζί και ο γιος μου που το διασκεδάζουμε κατά κάποιο τρόπο και βοηθάμε σε όλη αυτή την κατασκευή είναι μια κατασκευή η οποία χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να, για να γίνει και αρκετή δουλειά. Δεν βλέπετε από διάφορες πλευρές πώς γίνεται η κατασκευή. Ξύλο ξύλο. Εδώ μας έχει πιάσει νύχτα και προχωράμε. Εδώ είναι σχεδόν μεσάνυχτα αυτές οι φωτογραφίες. επί τη μορφή και εδώ την επόμενη μέρα που συνεχίζω μόνος μου πλέον την κατασκευή και φτάνω μέχρι, σχεδόν μέχρι το τέλος κατασκευή όπως βλέπετε από κάτω ακόμη δεν έχω στηρίξει το δεντρόσπιτο με τα κανονικά στηρίγματα είναι ακόμη τα προσωρινά σκαλωσιές από κάτω οι οποίες ε, θα αφαιρεθούν αφού μπουν τα μόνιμα στηρίγματα εδώ βλέπετε Έχω σχεδόν τελειώσει με τους στίχους, είναι σχεδόν το τελευταίο ξύλο. Και εδώ, σε αυτό το βίντεο, το οποίο έχει πολύ κακή, κακό ήχο για κάποιο λόγο, θα σας δείξω τώρα από κοντά τη μορφή του δεντρόσπιτου. Μέχρι αυτό το σημείο τώρα, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, έχουν κατασκευαστεί όλοι οι τείχοι και μπροστά τα ετώματα. Έχουν βγάλει και στο πλάι από δύο ξύλα τα οποία προεξέχουν, στα οποία θα στηριχτεί επάνω η βεράντα του δεντρόσπιτου. Εδώ είναι η πόρτα. Έξω, δεξιά και αριστερά, εδώ είναι το πίσω παράθυρο. Και εδώ είναι το κεντρικό δοκάρι το οποίο... και το πίσω αέτομα. Εδώ, εδώ τα ξύλα όπως βλέπετε έχουν κοπεί. Τα δύο ξύλα για να πάρω το σχήμα ακριβώς ε, του Εδώ, εδώ είναι το κεντρικό. Εδώ τα δύο τα κλαδιά τα οποία μπαίνουν μέσα, μέσα από το δέντρο, μέσα από το δεντρόσπιτο και βγαίνουν έξω. είναι το κόψιμο, το λοξό κόψιμο, που έγινε με λυσοπρίωνο. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο να κόπουν τόσο ίσια. Και από εδώ θα βγουν τα σανίδια, όπως δείχνω με το χέρι μου, έξω ε, από τον τοίχο του δεντρόσπιτο, τα οποία θα αποτελέσουν το ταβάνι του δεντρόσπιτο και ταυτόχρονα και το πέτσομα της στέγης Αυτά μέχρι στιγμής από το, από δέντρο μας. Ε, η συνέχεια στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα δείξουμε πώς κατασκευάζεται η στέγη του δέντρο Γεια σας από μένα για την ώρα. Αυτά μέχρι